video guys Anjir dua dua dua menit geblek dua menit dong Yo yo, what's up? Selamat datang di channel Ruang Mistis. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu chat story horror. Alhamdulillah gua tadi gak bikin konten karena sakit guys ya. Jadi so kalian yang baru gabung di 啊呃。 apa dan jam 2 pagi jangan bilang kamu Marco besok aja besok siang aja Marco Oke? kalau kamu eh kalau kamu kalau besok siang kamu namanya aku takut Marco oh kamu takut gara-gara foto dari itu ya dia di gedung itu terus di belakangnya ada penampakan iya aku takut Marco oke okay? si Denny ini sini mau nantang gitu apa nih Denny aja udah gak berani lagi atau uh, lagi main atau ngumpul di gedung itu lagi yang aku lihat nah gara-gara foto Denny itu aku pengen kesana oh shit kamu kan tahu sendiri aku pal paling gak takut kayak makhluk itu aku mah takut yakin kamu gak takut gak takut aku wah nyali nih uji nyali tiba-tiba mati dah kalau nggak takut napa kak ngajak ke aku namanya namanya aku namanya kamu itu takut oke oke aku sendirian di sana oke paling kamu masuk gedung itu udah kencing di celana siap lah punya oh wah remehin aku kamu emangnya kamu udah lihat foto ini Oh, udah ini kan? nyaman Oh shit! Di belakang ada mobil anak. Mada. Uh. anaknya gini lah gitu guys, nutup muka gitu guys. Belakangnya si Denny guys, temennya si Ruri sama si apa? sama siapa tuh lupa gue namanya ah Marco Marco ya temennya Marco oke okay. asli serem banget oke okay, si si Marco mulai mulai serem nih gara-gara foto itu anak udah anak-anak udah gak ada yang berani main ke gedung itu oke okay? itu kan gedung yang mau dijadikan musola oh tapi tidak gak oh tapi gak jadi tapi tidak beroperasi tidak tetap beroperasi oh gedung itu mau dijadikan musola tapi gak, berak gak beroperasi guys ya, ya aku tak aku tahu Ruri aku mau kesana oh oh ini Ruri ini Marco gitu temennya si Ruri sama si Marco gitu kalau gitu yakinlah aku gak takut kalau kamu kalau perlu mereka muncul hadapan aku jangan so berani kamu Marco waduh nantangin si si Marco ini nantangin guys eh ntar muncul malah kabur entar muncul malah kabur halah gak bakal aku gak bakal takut ngacir lu ya udah sana sudah ke gedung tidak terpakai itu semua orang sini tahu kalau gedung ini tidak terpakai itu angker banget menjelaskan sama si Joey cuma mengingatkan ya cuma aku cuma aku cuma aku ada teman-teman aja nggak pernah peduli sama soal kayak gituan jadi dianggap peduli gara-gara Denny tidak terpakai lagi oke sini tuh mengingatkan ya penakut kamu itu kayak anak lain aja kayak anak lain ya mau kayak ya kayak anak lain ini aku dari pagar gedung tidak terpakai oh shit kok gedung tapi kok bentuknya rumah gitu guys ya gedung tapi bentuknya rumah ada pagarnya gedung tapi berbentuk rumah oh rumah ini gedung-gedung kayak gedung Belanda gitu ya asli serem Marco gelap sepi mending mending jangan masuk deh alah penakut kamu itu aku lu masuk dulu loncat dari pagar oh shit loncat dari pagar guys asli itu serem banget Marco Aku udah di halaman gedungnya. Emang gelap banget. Tapi aku bawa center kok. Oke, si Marco ini kok center. Yang yang ini baru namanya uji nyali. Tuh, uji nyali aja lu ngacir kabur lu. <laughs> Bener guys. Asli sok berani, sok pemberani kamu. Kamu aja takut sama kecoa. Tapi apalagi yang begituan, oke? Okay? ya beda lah kecoa kan gigi kecoa ngerangkak aku lari apa lagi ya kalau terbang sama bodoh kuntilanak juga ngerangkak apa terbang gimana mau ininya oke buktiin kalau kamu pemberani oke oke ini aku masih keliling gedungnya rumputnya tinggi-tinggi karena emang nggak pernah beroperasi gedung ini oke emang Marco kamu di mana di gedung mana aku di tengah gedung oh udah di tengah gedung lagi guys apa yang kamu lihat aku lihat pocong berdiri di semak-semak oh shit serius kamu gak percaya banget sih uh anjir. gila mata iya mukanya hitam guys mukanya hitam oh di gedung tapi anehnya lagi di hutan ya aneh aduh bahwa cuma pocong bullshit oh, itu mah jelas cuma pocong emang pocong bro aku kerja dia ya loncat ke gedung belakang Kamu kejar kejar lah salah ngerti lagi aku gak takut gimana ada gimana ada pocongnya enggak hilang Ruli oh shit hilang dia masuk ke kamar mandi aku di kamar mandi kan aku udah bilang aku nggak takut kecuali kecoa Allah hebat temannya bangga cow ada suara Ruli kayak suara apa nih kamu lihat pocong itu kah? atau wewe gombel Marco malah kamu kenapa lagi kencing berdiri kah kamu Marco enggak dibalas anjir Ngebalas balas guys balas balas kali ini aku harus pulang oke okay? makin banyak suara oh shit yang ingin berinteraksi sama aku oke okay? aku ngerasa kayaknya ada yang mengikuti aku dari belakang depan dan kiri kanan oke okay? aku, badan aku merinding itu itu kan apa aku bilang jangan masuk ke gedung tidak terpakai itu kamu dibilangin malah ngotot ya udah aku pulang kali ini aku takut banget nah, ada suara seperti bunyi row apa oh shit oke ya udah ya balik pulang emang suaranya kayak apa sih kamu dengerin sendiri oke kita lihat sama-sama guys Jadi gua jadi merinding anjing wah anjing apaan apaan itu black. geblek ada suara suara kuntilanak apaan ngapain itu woi anjing ya aduh kenapa jadi dua jam ini woi lama amat lama amat gila dua jam asli pak asli kalau aku udah di sana sendiri kayak kamu udah kencing berdiri aku awalnya aku gak takut aku terus bacain ayat-ayat Allah dalam hati tapi karena suara besar itu eh, suara genderowo aku harus lari. kita cepat pulang oke si Udin itu rumahku pulang aku takut kenapa-napa aja apalagi kamu pingsan di sana wah bisa bahaya kali ini aku gak sok lagi aku minta maaf karena aku yang mengganggu tempat mereka seperti menantang mereka keluar itu salah kamu Marco kamu diganggu pasti kamu pasti kamu tahu karena marah juga iya Ruri aku udah keluar dari gedung tidak terpakai itu oke okay? aku balik pulang dulu oke okay, Marco saat kejadian itu bakal ke teman atas sudah takut atas kejadian di dialami yang dimana dalam perjalanan ini ada rekan penampakan wanita yang seram wow It's magic Oke okay guys, itu aja video kali ini ya. Waduh, kita sering-sering melihat dunia lain ya. Aduh, gua jadi merinding liatnya ya guys. Oke, okay, kalian yang baru lihat channel ini dan kalian baru kenalan di channel ini klik tombol subscribe dan loncengnya agar kita sama-sama kenapa agar kita sama-sama saling kenal dan dapatkan video-video setiap hari dari uang mistis Oke okay guys, terima kasih kepada semua. Gua janji bakalan ngupload setiap hari lagi karena kemarin gua sakit jadi gua gak bikin konten kemarin ya. Oke. Okay? Sekian dari gua, moga-moga video gua bermanfaat. Salam mistis dan nama gua Tarunana. Salam mistis dan sampai jumpa.